こんにちは、粟田洋介です。3月の半ばになり、もうすっかり春っていう感じですね。今年は特にすごい暖かい気がします。春といえばパステルカラーって感じがします。なので今日はアクリル絵の具でパステルカラーを作って絵を描いていきます。パステルカラーの作り方はすごい簡単で、とにかく白を多めに混ぜるということですね。 いろんなパステルカラーがあるんですけどなんとなくピンクとかミントグリーンとかパステルイエローですねなんか個人的にはその3つが春っていう感じがしますピンクこんな感じですね何対何とかわかんないけど白10に対してマジェンタを1とか2って感じで加えましたもうちょっと多かったかなミントグリーンですね こんだけの白に対して、ほんのちょっとグリーンですね。ん10分の1ぐらいかもしれないですね。ちょっとね、パステルカラーになりますね、こうやって。パステルカラーっても、ちょっと濃くてもいいし、もっと薄くてもいいし、好きなようにやったらいいと思います。最後はパステルイエローですね。このぐらい。色によってはちょっと多めに入れた方がいい場合もあります。こんな感じですかね。 パステルカラーができました今日はこの小さいキャンバスに描きます ちょっと今こんな感じになっていますが、淡いソフトな春らしい、なんだか今着ている服と色が似ていますが、もっとここに違うパステルカラーを足していこうと思います。 絵を描いてる人の絵になってきていますが、せっかくなので、なんか春らしい感じにしていきたいと思います。 こんな感じの春っぽい絵が完成しました。タイトルは、絵を描く人です。ほぼパステルカラーなんですけど、この辺とかね、パステルカラーじゃないのも少し入っています。なんか春になると暖かくなって、葉っぱが出てきたり、お花が咲いたり、気分的にも嬉しいし、ポジティブなイメージばっかりの季節です。そんな季節を思わせるパステルカラーを見ると、